саға сок анан шаурма алып қойдым кел жей қой мағабы мен шаурма жебеймін білесің эмнеге жебейсің эй мо диета бураган диета шаурманын үстүнө көп жылдан бери жей элекмин жебейм деп чечип койгом айгерим бир жеп көрсөң бир эле жеп көрсөң анан айтасың біріне жеп көрсін андан көрі мен сені қарап отырып тұрайыншы анысыны жазып келе жатады мындай сұлу фигура сақтап жей берсең қарап тұрған әйгерім бір эле тиштеп көрчү бир эле жолу тиштеп көрсөң бир эле жолу анан түшүнөсүң тиштеп көрсөң жаш баланы шагын сындырбай жеп коеюн анда жактыбы да экиден заказ берет окшойсуң э дагы екіні а диетачы диета өлүп кетсин кийин кармап алам эмне деген шаарма бул а бул деген сен дегенчи өзүнчө эле барктанасың барктанасың бир тыйын турбайсың айтып коеюн канча тыйын бир тыйын турбайсың бир тыйын а сен өзүңчү өзүң канча тыйын турасың сен өзүңдү биле алчы макул сен мени коюп тур э мен дегенчи мени эркек деп коет мен кымбат турам менден кымбат турам деп ойлоп атасың оюңда кім ким кымбат турат жүрсөң мына азыр такси турат сүйлөшөбүз азыр бас ассалам алейкум алейкум ассалам кандайсыз байке жакшы такси бошпу бош бош но вокзалға чейін қанша сом болады екі жүз сом болады екі жүз ә мен өзім барсам ә екі жүз болады а егер мына аялмен көз барсақшы аялыңмен барсаң деле екі жүз сом болады анда деле екі жүз сом айттым беле бир тиын турбайсың деп бир тиын турбайсың ей э, жинди айырмасын э экөөсү барасың жалгыз барасың бир башына барып болды қой тамақ даярдадың ба шаршадым мен жаман чарчадым цемент жаман оор турбу ай кудайга шүгүр ай аял болуп калган эмнеге эми эркек болсом жүрмөк да сабышып тетиги мүшөктөрдү көтөрүп тияка ташып буяка ташып оор немелерди чарчап кудайга алтыным ертең қанауға барып төрөгөндөн кейін қайра ойланып қаласың еркек болу эле жаралып қалсам болмок экен деп майрам жаным ғой жаным майрам мен майрам мен сені сүйем майрам еш не тутасың не болды гимал майрам қайсы майрам қайсы майрам сен айтып отпайсың майрам мен сені сүйемін деп отпайсың гимал жөнтік ше қайсы майрамды айтып отырсың жаның жөй айтпайсың кімді отан ай естіп едім бе? жаңағы түшімді мен ақаев екенмін да а сен майрам болып қалып тұрсың деп мен сені шақырып алып тұрмын деп елестетсең қойшы уктай элеңизби саат канча болду эмне дагы үчтө келдиңби кандай үч карабайсыңбы ай сен дагы он экиде келесиңби анан эмне кудай сактай гүр молодец эмне курсак ачтыбы курсак ачкан жок सोल आपका सुई चले Tom bu. Ne oldu? Ne oldum ne oldu? İngilizce ki ne oldum ne oldu? Saat 3 bu oturbayı. Ошоны айтам да айлана айна бир сууга 3 саат жоголосуңбу дейм да. Не? Саатты эмне жоголуп койду? Эмне саатты эмне койду? Өзүм кармап. Жүрсүң деме да? hoş geldin, hoş geldin. Oo, ох ох ох oh oh. мына мына мына. О, болды. Эми эми артыма түкүр. Апай? Эмне? Түкүр түкүр. Дагы түкүр. Эми шыба ошону эми артыма. Койчу, эмнеге? Шыба, шыба, монту шыбап койсоң артыма белдерге, могу белдерим. Э, э, во во во. Эмнеге антип? Ты врачтар айтпадыбы? Ты тиги кобралардын уусу дары болот деди өзүң жасап ал массажыңды уктуңбу э тамаша тамаша сен эми кобра эмессиң да эми сен жөн эле сары жылансың да Ата, үйде кім бірінші атаман? Апам бы? Или үйде деген атасы бірінші атаман мен бірінші атаманмын да бардығын шешкен мен болам үйде мен башчымын балам сіз бе Апам мұны бе ақырын апаң ұқып қалбасын ә ақырын мұны мен екі экөөбүз эле билебиз ата ооба балам эшикке чыгып ойноп келсем болобу апаңнан сурачы балам а байқұш машинам менен қоштасып жатқаныма аябай өкініп атам сенің мындан арық келешегің не болар екен бүттүң бе ооба бүттүм өзүм бир зымыратып айрайынчы машинаны кел мені таштап келейінші мені айдап барып таштап келейінші сені дағым эмне кыласың а мен могу праваны эмнеге алдым мен өзүм эле айдайм баракана ачып кой давай каяка айдап атасың оң жака айдабайсыңбы оң жака бул жака э оңга айда бияка айда дейм бияка құйтырче оталдыр элекмин го әлі. эми муну кантип жүргізет? машина айдайм дейсиң анан